セーサルアセーサルアフォセミニャ。エウマナワマラワラノリラ。コンペディニャコンペディニャレビラテ。パラオメウアモパサネサルアネサルアテンウボスケ。ケセシャマケセシャマソリダオ。デトネレデトネレモランガンジョ。 ケロボケロボメコラサオセロベイセロベイセウコラサトゥロワテトゥロワテウメタレンセロベイセロベイセウコラサオフォイボケソボケテケロベン